con nuestro pueblo. En primer lugar, hay que rescatar que nuestro prócer se basó en las ideas liberales del pueblo americano del siglo XVIII, o sea, tuvo Jefferson, Thomas Paine, Adams, por lo tanto, en ese sentido le mucho al pueblo americano con las ideas propagadas por nuestro prócer. También hay que resaltar que gracias a Estados Unidos el fascismo operó en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que porque a veces se acuerdan de eso, pero que si no fuera por la intervención americana, tal vez que el, mundo estuviera gobernado por totalitarismo. En tercer lugar, me parece importante también, ahora que falleció el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, que la, literatura latinoamericana le debe mucho a la cultura americana, con forma de la cabeza. García Márquez siempre expresó que tiene una deuda muy grande con los escritores de la generación perdida, del pueblo americano y acá Juan Carlos Onetti también se basó de forma muy importante la cultura americana. Por lo tanto, yo creo que recibir la embajadora de Estados Unidos a nuestro pueblo, al Departamento de 33, es un hecho que va a revestir la importancia decisiva porque después vamos a conversar sobre algunos temas que nos interesan que la embajadora sepa de nuestro departamento y que en definitiva nos puede dar una mano, sobre todo en las fuentes de trabajo. Creo que lo más importante que nosotros podemos tener. Así que nuestra bienvenida a la embajadora y por supuesto me gustaría que se dirigiera a la gente de 33. Bueno, gracias señor Intendente, gracias a ustedes por estar presente acá y gracias a mi amigo doctor Frati por acompañar en, este, esta, visita a 33 y hacer un Largo que visito mañana. Eh, para mí una alegría estar acá, mi primera visita a este departamento. Eh, en, el vuelo que me trajo a esta ciudad eh, pude tener la oportunidad de, ver la quebrada de los cuervos y he quedado realmente impresionada con la naturaleza y la geografía, eh, la naturaleza que es parte de este, este, este departamento. durante esta visita tendré la oportunidad de visitar la sede, la sede de Alcorzar y de Línea, es eh, un instituto que, la embajada, mi gobierno ha estado muy eh, eh, acompañando de manera muy cercana eh, diferentes sedes de línea, por el gran trabajo, que hacen y las importantes actividades que, han podido desarrollar en la, en, área de, agropecuaria. tenemos muy buena relación, como ya conoce, con Uruguay en el contexto de, de 33. El este, este objetivo es tratar de buscar manera que la embajada en particular pueda crear nuevos vínculos y profundizar aún más esa relación con el departamento para poder este, intercambiar eh, prácticas, pero también, si es posible, traer oportunidades a, presidente los del 33, a los jóvenes con becas, a, los profesionales con intercambio en los Estados Unidos, cómo es. Pero también, obviamente, si hay oportunidades comerciales, económicas, para poder ver qué podemos hacer nosotros, para si, si hay oportunidades para atraer más este, este, empresas, este, inversiones a la región. Eh, hay varias personas dentro del departamento que han participado en el pasado en diferentes programas de la embajada. Una joven en particular quería mencionar por nombre porque eh, fue una joven que participó en, en un programa eh, que se intercambio en Estados Unidos que se llama Victoria eh, Carbone. Victoria es de 33, tuvo la oportunidad de participar como una joven corresponsal este, seleccionada a la competencia nacional, fue una de las que, se presentó y fue una de las que participó, y se destacó por su profesionalismo y su, talento y ahora está estudiando, entiendo, en, este pero es un ejemplo de muchos otros tipos de jóvenes y profesionales que pues, hemos podido traer un poco de oportunidad para, poder este, seguir estudiando, pero también para que conozcan los Estados Unidos y cualquier oportunidad que pueda existir en, ese, país, que es un gran país. Este, con eso le quiero dar la gracia nuevo al intendente, al doctor Frati, a los amigos que me acompañen, a los equipos de la darme abrir para cualquier pregunta de tener para mí. Embajadora, acerca de la temática del presidente Mujica con Obama el próximo 12 de mayo. Eh, sobre la agenda. Sí, la agenda. Eh, sí, nosotros estamos muy contentos de que eh, por fin se va a haber una reunión oficial entre el presidente Obama y el presidente Mujica en mayo. hay varios temas sobre la mesa eh, hay una reunión entre el presidente, pero hay varias otras, otras reuniones en conjunto con los ministros y, otros diferentes funcionarios de ambos gobiernos. Eh, la idea es tener mínimo cinco diferentes reuniones con diferentes grupos de personas. Eh, y vamos a hablar de temas como intercambio de ciencia, tecnología, y educación, que es muy importante para el presidente uh, y va a haber una reunión solamente, exclusivamente para, para hablar de ese tema con, con ocho diferentes agencias federales de gobierno y personas de, gobierno También va a haber otra reunión sobre este, inversión y comercio dentro del acuerdo TIFA que tenemos, el acuerdo marco de inversión. Y en, esa, en esa reunión van a haber varios ministros entiendo, del Uruguay y a mínimo eh, siete agencias federales norteamericanas. Ah, van a haber otras reuniones también de ese, tipo de con ese tipo de, contexto, pero la más importante obviamente es el de los presidentes y ahí creo, entiendo que van a tomar, tocar diferentes temas, cómo podemos avanzar bilateralmente para poder hacer más, eh, tener más intercambio educativo, que es una prioridad, y también más contacto eh, científico, pero también yo ahí lo que vamos a hablar de cosas más políticas, de la región, eh, de cómo estamos trabajando juntos en diferentes este, este espacio multilateral. ¿El traslado de los presos de Guantánamo? imagino que mi gobierno le va a dar, eh, eh, el presidente Obama eh, le va a agradecer a Uruguay, al presidente Mujica en particular, por la, consideración que nos está dando para poder estudiar este, este, este, este posible arreglo. ¿Por qué, qué, posible arreglo? Porque todavía no es terminado. <clears throat> ¿Y por qué se eligió Uruguay? estamos en conversación con muchos países del mundo, ya Creo que hay día de hoy como 20 países han sido países terceros, eh, eh, incluyendo casi todo, toda Europa del, oeste, eh, y un par de países de América Latina. ¿Estas personas por qué no regresan a su país? nosotros estamos hay varias personas en Guantánamo que han podido ser procesadas y, han podido volver a su país. Hay otras personas que todavía por razones de ley no podemos mandar a su país natal porque nosotros por ley no podemos mandar personas eh, a países donde pueden ser víctimas de violencia. ¿Y en Estados Unidos no pueden estar? Por ley nosotros no tenemos este, procesos internos para poder este, establecer estas personas en, el territorio país. Eh, porque estas personas a qué se refieren. Personas que, características? que son detenidas en libertad. Personas que están en cárcel, ¿Y qué, este, antecedentes tienen? Porque si le ha variado un poco lo que se conoce de estas personas. En algún momento eran personas sumamente peligrosas, después ya no tanto. ¿Cuál es este, esta dónde está la Estas personas que, en están de negociación o que se da con diferentes países del mundo son países, son personas que han sido categorizadas por el gobierno bajo, bajo bastante y riguroso este, este, este, proceso, han sido categorizadas como personas que no son de alto riesgo. ¿Tienen otra pregunta? Gracias. Perdón, la última pregunta. Usted trabajó al lado de Hillary eh, Clinton. ¿Perdón? Usted trabajó al lado de Hillary Clinton. ¿Qué, este, ¿Qué resaltaría de una persona tan importante de la que usted estuvo tan cerca? Dígame, Usted trabajó al lado de Hillary Clinton. ¿Qué resaltaría de una persona, de una mujer tan importante? Bueno, yo tuve la, fortuna de poder este, eh, eh, ser parte de su equipo cuando se lanzó a la, presidencia ah, y también ser parte de su equipo cuando era secretaria de Estado. Ahora está eh, escribiendo su libro, ah, está fuera del, del mundo político. fue para mí un gran uno de los mejores tiempos de mi vida, poder compartir con ella y aprender de su, de su, manera de trabajar y de pensar, una persona muy humanitaria y muy trabajadora.